don't be frontin', that's no acting with me. It's just all real. It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी तुझ में डर है I can sense it. Left you bloody just in menses Fuck around till you come to your senses मैं future और तू past tenses लाजवाब you do not have the answers तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन्स एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे फकिंग विजनरी बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा पुसी तेरे ख्वाबों में चिचिड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे किसी अरे गहरे को कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे आई टी यू एस की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आयत से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आज आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लोने सुने मेरे गाने करे उसकी स्क्रूटनी आई स्क्रूट अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ू अपने आप से call their win win count down start तेरा करियर के दिन गिन मेकेने के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम दे फक विद यू जैसे तुझे एस तेरी कोई वेव नहीं है बेटा यूर एन एम pull up on you like a agency. Sit down, cause the thing gets bumpy. देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राड़ा मेरे माइंड पर अब तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंट डाउन कल तक पंचर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के बाउट डाउन am the king of the whole shit आऊं जाऊं round town with the dope check करते थे याऊं याऊं अब नहीं वो बोलते कर रहे ग्राउंड पाउंड बजते हैं चौक पे दम लगा हाउस साउंस तभी तो भी टॉक्सिक बेबी तेरी टॉक्सिक हिक with hickey give me a blast on that sticky की की सस्ते की सिचुएशन तो ये घबरी है बकचोद छाप रियल बात दबरी है it's a joke to them hip hop पिक राय फेम हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी या निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ शक नहीं है प्यार कैसो लीन आग तो फिर लगनी है होंगे यार पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठकनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तुम जेपड़ी में pitch I am done taking shots देना फक नहीं है ये जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइन अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कल जब हसल असल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौटे जो मुझ तक पहुंचाते मीन पेज सीन डैट लाले मेरा सीन डैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक पेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का पीन बैग pull up on you like agency Sit down cause the thing gets bumpy देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी If a motherfucker tryna get funky तुझ में डर है I can sense it साडी बैठक च वैग boys cancel left you bloody just immenses Left you motherfucking anxious